ajoyib she'r bor o'zbekchaga tarjima qilganmiz o'qib beraman davo qiyin kunda dushmanlarning ostida ot bo'lganlar safimizga kelmasin g'uraboning fuqaroning sirtida bit bo'lganlar safimizga kelmasin zulmatni yoritgan quyosh chog'imiz iqrodan fayz olgan xiro tog'imiz Biz meva bog'chasi, uzum bog'imiz o't o'lanlar safimizga kelmasin. qoyillar orqadan loy chaplasa-da, haqning g'alabasi hamon o'rtada. Inson kerak bizga, palit bir to'da it bo'lganlar safimizga kelmasin. Davomiz aniqdir atrof yonga. bo'yin egmagaymiz hech bir dushmanga shu davo shu millat ushbu iymonga yot bo'lganlar safimizga kelmasin